логика откуда взялась? Откуда, откуда? Вон тоже из болота. А зачем? За нас не охотилась, вот зачем. Да чем ты деревянника ты не угостила? А вот как раз всем побила. Куда еще тебе мужей делать? А вот это правильно. Вот пусть там голову живу. Вот так. Да что ты такое говоришь, Елисанушка? Ты там хочешь, а я пошла. Нам будет валяется. дело. Своих лягушек мало в доме. Ой, наивный ты, Марголька. С кем ты ведешься? Поедешь тебе, нервный. Это же никогда не единица. А что? За верность, что Nie tam było. Norway. Tylko 30 говоришь? Это ведь я сестра твоя, Аленушка. Нет, у меня нет сестры. Что ты здесь сделала, баба Яга? Она того дерево поила. Дальше не пойдет она с тобой. Пойдет. Убирайся по добру, по здорову, одна не Одна я никуда не уйду. А раз так, значит, будешь у меня в служанках ходить. Вот поработаешь вот я вас не отпущу потом. Ходит другой? Что? Долго? Ну и я. Я же сказала, одна я никуда не уйду. А раз так, за работу живо! Свободно! Да. Лёгкий, покажи новый работник. А хочешь, я с тобой поиграю? Загадки Аркадьевич любишь? Ну, ты такой почти ученый. Красходный Аркадьевич. Думаю, и с загадками твоими справлюсь. С загадками. Ребята, а вы поможете мне отдать загадки? Наталья начнем. Слушайте первую загадку. Не лает, не кусает, а в дом не пускает. Да. Да. Молодцы, молодцы, Молодцы, ребята. Ремонт, душисто, мочисто. Вот. Так, так, так. Молодцы какие. Слушайте третью все, чего касается, а дотронешься – кусается. Ой, молодцы, опять загадка, Молодцы, ребята. Yes, but we Ele anuou, ativou,